Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün Instagramda tez-tez önümüzə çıxan bu cür paylaşımları necə hazırlamaq olar? Ondan bəhs edəcəm. Bunu bir çox proqramlarla həyata keçirmək olar, amma məncə ən yaxşısı Adobe Illustrator-dır. Əvvəlcə neçədən şəkil paylaşacağımızı dəqiqləşdirək. Yəni, əlimizdə olan məlumatın və yaxud şəkillərin neçədən səhifəyə yerləşəcəyini bilmək lazımdır. Məsəl üçün, mənim öz paylaşımım üçün 8 səhifəyə ehtiyacım var. Yeni bir fayl yaradırıq. Ölçüləri 1080 piksel və kvadrat şəkildə olmalıdır. Artboardların, yəni lövhələrin sayını isə 8 edirəm. Daha sonra aşağı enib daha çox ayarları görmək istəyirəm. Burada lövhələrin soldan sağa düzülməsini və arasındakı boşluğun 0 piksel olmasını seçəndən sonra faylı yaradıram və artıq paylaşım hazırlamağa başlaya bilərəm. İşimiz bitəndən sonra bunları yaddaşda saxlamaq lazımdır. Burada hansı lövhəyə toxunsanız onu seçmiş olursunuz. Yəni o lövhə yaddaşda saxlanır. İstədiyim lövhəni seçirəm və bir dəfə toxunanda kənarların qara olduğunu gördüm. İndi klaviaturadan Shift, Ctrl, Alt və S düymələrini basıram və şəkli yaddaşda saxlayıram. Hamısını sırayla yazandan sonra paylaşımda da sırayla seçirəm. Və artıq hər şey hazırdır. Bu günlük məndən bu qədər. Hər birinizə xoş paylaşımlar.